Hallo, grüße euch. Paraguay Live, ich bin der Pitt. Wie immer, liebe Grüße aus Paraguay. Heute zeige ich euch den zweiten Teil von dem ersten Video über die drei größten Städte Paraguays. Also, falls ihr Interesse habt, bleibt einfach dran, okay? Also in diesem kurzen Video möchte ich euch zeigen, vor allem Ciudad del Este, also das ist die zweitgrößte Stadt Paraguays, äh, die ist im Osten, also direkt an der brasilianischen Grenze. Also im Prinzip im Dreiländereck gelegen, also Stadt, die ihr im Prinzip gesehen müsst. Also es lohnt sich auf jeden Fall dahin zu fahren. <laughs> Ja, es ist wirklich Unglaublich, was da abläuft. Und die zweite Stadt heute ist ganz im Süden an der argentinischen Grenze und heißt Encarnation. Also, ich lade Sie herzlich ein, schaut euch das Video und später sehen wir uns. Habt euch gefallen? Ich denke, man hat einen kleinen Überblick bekommen über die drei größten Städte Paraguays. Ich verlinke euch natürlich wie immer an den ersten Teil, falls ihr noch nicht gesehen habt. Ja? Was mich interessiert, was hält ihr von den Städten? Möchtet ihr gerne in den Städten wohnen oder lieber auf dem Land? Ich bevorzuge lieber die Ruhe, die Tranquilidad, wie man sagt auf Spanisch. Ist für mich auf jeden Fall besser. Aber eure Meinung interessiert mich. Also falls das Video euch gefallen hat, einfach unten eure Hinweise, eure Fragen, eure Kommentare bitte einfach unten aufschreiben und bitte nicht vergessen, das Video teilen auf Facebook, Instagram, Twitter und andere. Sicher habt ihr Freunde, die Interesse haben an Paraguay. Also in diesem Sinne, liebe Grüße wie immer, bis zum nächsten Video. Ciao, ciao.